құрметті президент мырза сіздің уақытыңыздың тығыз болғанына қарамастан кітап оқуды жақсы көретініңізді білеміз және де сіздің осы кітап оқуға деген құштарлығыңыз біз үшін үлкен үлгі бүгін мектеп кітапханамызда рамазан тоқтаровқа арналған көрме ұйымдастырылған бұнда оның жеке өз қолымен мектебімізге табыстырған табыстаған кітаптары мен қолжазбалары қойылған бүгін осы сәтті пайдаланып сізге жазушымыздың еліс мұхитқа құпия кітабын сыйға тартуға рұқсат етіңіз ертіс өзені алып мұхитқа құятындай біз де өскелең ұрпақ еліміздің дамуына аянбай еңбек етіп өз үлесімізді қосамыз өте танымал біздің халқымызға жазушы көрнекті жазушы мәнсіз рамазан тоқтаровты мен білуші едім өйткені марқұм әкем жазушылар одағында рамазан тоқтаровпен бірге бір кабинетте отырды кезінде рамазан тоқтаров біздің үйімізге келіп әкеммен бірге отырып дәмдес болған былай екеуі жақсы араласты бірге жүрді сондықтан рамазан тоқтаровтың шығармашылығын мен жақсы білемін абай құпия деген романы бұл кісінің еңбектерінің шыңы деп айтуға болады рамазан тоқтаровтың жазуының стилі өте күрделі емес бірақ бірегей деп айтуға болады иә өте ерекше сондықтан рамазан тоқтаров өте танымал аса көрнекті жазушы біз бәріміз